Mesdames et messieurs, je me nomme Babacar Junior Job. Je suis le CEO et fondateur de African Leaders Factory Initiative. Dans un contexte de mondialisation et d'intégration, l'Afrique reste au cœur des débats face aux multiples défis que doit relever la génération du 21e siècle. Partout dans le monde, l'on se demande pourquoi, vu ses nombreuses richesses dans son sous-sol et autour de son environnement, l'Afrique n'arrive pas à se développer. Également, pourquoi ce continent berceau de l'humanité depuis des siècles demeure l'un des plus pauvres avec 43% de sa population vivant dans la pauvreté selon le dernier rapport de la Banque mondiale Poverty in Rising Africa en 2016. La réponse qui semble être au cœur de toutes ces questions est bel et bien l'éducation. Selon Nelson Mandela, l'un des plus grands leaders de ce continent, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. La question de l'éducation se pose en Afrique avec plus d'acuité que jamais. Une résilience que l'on doit à un taux d'alphabétisation et de scolarisation relativement faible. La mainmise de la théorie sur la pratique, une faiblesse au niveau de l'enseignement de qualité, mais aussi de la privatisation de l'enseignement public. African Leaders Factory Initiative a mis en place une plateforme éducative communautaire offrant un grand nombre de fonctionnalités qui tient en compte une communication à partir de l'SMS, de l'application mobile et du web. Vous pouvez bel et bien avoir une éducation gratuite, de qualité et vous connecter avec d'autres grands leaders à travers cette plateforme. Cette plateforme vous permettra d'avoir des compétences dont vous avez besoin pour réussir dans votre projet, des compétences dont vous avez besoin pour réussir dans vos études, mais surtout de vous faire avec les amis qui constituent un réseau que vous pouvez exploiter pour réussir votre cursus scolaire. Il faut savoir que l'une des conditions que l'Afrique devra impérativement remplir pour décrocher son ticket pour le Conseil de l'émergence, c'est d'avoir une population éduquée. Par rapport à l'initiative de Colop, c'est une très belle initiative que nous salue. Nous savons que notre continent regorge de talents, des gens qui sont très smart, euh, qui croient au développement euh, nôtre, mais aussi de l'engagement qu'ils font. Nous saluons l'initiative de Colop, le partenariat qu'il a mis par rapport à Alfie de pouvoir incuber et lui donner cette opportunité à développer son leadership, mais aussi à développer le projet jusqu'à atteindre une certaine maturité. Tout cela encore montre la beauté africaine, la solidarité, l'engagement, la compassion, l'enthousiasme, le travail et surtout la réussite et l'excellence à travers cette euh, opportunité, nous allons euh, mettre en œuvre cette collaboration, l'une des meilleures, et donner à ceux qui n'ont jamais accès à l'éducation, à travers cette initiative de Collapse, la chance d'en avoir.